Bonjour, donc aujourd'hui on va essayer de faire Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. Donc ben, on se retrouve sur les musiques comme d'habitude. Par sécurité, on va appuyer sur le Factory Settings, les, réglages usines euh, ben, écoutez, comme d'habitude, sans surprise, j'ai imprimé, la, imprimé la partition. Donc on va aller euh, rentrer notre grille d'accords dans le limousiqueur, dans le convertisseur. Donc il nous faut donc un mi mineur, il nous faut un ré, un sol, un do. Voilà, sol, do, ré, mi mineur, ré, sol, do. Donc tout ça, c'est la partie Bradley Cooper. Ensuite, Lady Gaga euh, qui arrive et qui part sur les mêmes accords, euh, toujours pour du couplet. Et ensuite, on va attaquer le, chorus. Donc on va rajouter, il va nous falloir un La mineur. Donc voilà, notre La mineur, il va être là. Et puis ma foi, ça va être tout euh, pour toute la partie chantée en fait. Hein. Toute la partie chantée, elle se fait avec 5 accords. Et on va rajouter donc pour le pont euh, on va rajouter un si mineur pour le pont. Euh, le ré, on l'a. Il nous faut un la, un a. Euh, si mineur, ré, la. Et voilà. Donc là, on a tous nos accords. Donc, on va valider on va valider, donc on n'a qu'une seule solution. Donc on va se retrouver avec un transpose de moins 5. Donc là pour cette chanson, il faut forcément passer par le Limousiqueur parce que c'est pas l'harmonie par défaut de, de Limousique. Alors on va aller vérifier tout ça. faire le, on a déjà quoi faire le, le, couplet. Le refrain. Voilà, et puis après le pont. Et eh ben on a toute notre harmonie, on va pouvoir commencer, donc on va être sur un son piano il n'y a pas de rythme déterminé, euh, il faut écouter la chanson et puis euh, refaire avec on, va jouer en fait euh, sur nos fondamentales et puis sur la barre d'espace essentiellement. On peut rajouter euh, du T, du R, des quintes et des, octaves. Voilà, ça va donner un petit peu de mouvement, euh, ça va bien enjoliver le, ça va bien enjoliver le, l'affaire. Donc on va, on va attaquer la partie Bradley Cooper sur l'ordinateur et puis après on passera certainement sur la tablette pour voir comment ça se passe euh, sur la partie Lady Gaga. C'est à peu près la même chose, c'est juste histoire de, de changer d'interface. Donc on est parti sur l'intro. sur la tablette pour la suite avec euh, Lady Gaga.